Ya kisah. Kisah bila kita dengar pak tu, ya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah sebagai rumusan dia panggil serup. Ngai-ngai katanya Tuhan royak ni nak kepada gapo cerita. Bukan nak di ruang kita boleh royak so-so. Kalau boleh royak, mujo, molek. Eh. Tapi bukan nak di ruang rau tiket kun gotu goni gotu goni boleh bagi kok orang supaya kita dok royak bagi. Tak, tapi nak pengajaran. Ni soalan Soalan ni tak ada nok kepada jawab pe. Hei kaum aku, mung duk seni, mewu tu hewi segala-gala kepada mung. Anak, harta benda, kekayaan, bomi-bomi yang penuh dengan makin dan sebagainya. Mu nak kekal hidup lagu ni, kamu tak sempat mati kau lagu mana. Ha, gitu. Supaya kita duk dengar orang duk ceramuh, duk rayak, duk nasihat, duk apa. Lagu tu lah. Nak jadi tuan setik เตือนหัวใจ bagi orang-orang yang lalai dan bertambahnya iman bagi orang-orang yang sudah pun ada tapak iman di dalam hidup dia. Kita pun lagu itulah. Dengan Allah Taala bagi kepada kita segala-gala kemudahan. Boleh makan, boleh minum, boleh seronok, boleh tu, boleh ni, masya-Allah banyak. Tapi kita kena ingat semua katanya ini adalah satu nikmat Allah yang nak uji kita. Lepas tu kita pun jangan terlucuk daripada jalan yang sebenar. Nak jadi hamba Allah yang soleh, yang taat, yang baik. Hati bersih, perbuatan amalan, pergaule, makan minum, khijaan, eh, semua tiap-tiap perkara. We jadilah bersih molek. Seperti mana yang rasul-rasul pada zaman dahulu nasihat, wayak, ajar, tunjuk jalan yang sebenar kepada kaum dia dan apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk jalan sebaik-baik jalan daripada Allah dan daripada perbuatan contoh yang Nabi dia buat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين Ayat 141 sampai 154 surah Asy-Syu'ara. Masuk kisah baru pula di dalam surah Asy-Syu'ara ni iaitu kisah Nabi Saleh dengan kaumnya iaitu kaum Thamud yang terkena dengan Thamud yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala eh, dan dikekalkan kisah-kisah ni kalau sebut Ad maka Allah sebutlah Thamud dalam beberapa surah jadi rasul ataupun nabi yang dihantar dilantik di dalam kaum Thamud ni iaitu Nabi Saleh Nabi Saleh alaihi salam nama penuh dia Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Jadir bin Thamud bin Asir bin Iram bin Nuh. Ini nama penuh dia. Lepas tu, dia ni hidup ini agak-agak dah bukan bukan uh, apa ni betul-betul pek-pek dah. 2000 tahun sebelum Nabi Isa dilahir. Bukan umur dia 2000 tahun. Tapi masanya rawang Nabi Isa tu lebih kurang dalam 2000 sampai 1900 tahun. Lebih kurang. Nah, umur dia 58 tahun. Ni lebih kurang uh, disebut di dalam sejarah. Dia adalah hidup di dalam kalangan Thamud uh, lepas tu kaum samud ni tinggal di kawasan batu-batu ataupun bukit yang mereka itu uh, berada di antara Hijaz dengan Tabuk maknanya duduk di sebelah negeri Saudi lah pada zaman sekarang ni ada juga yang dikatakan macam mana ni ada juga dikatakan iaitunya hidup dia di di Yaman ada juga yang kata-katanya di Dimash dan sebagainya ada katanya di tempat lain-lain wallahu alam hak ni qila qila dalam bahasa Arab katanya qila ni maknanya disebut diroyak siapa royak tak tahu supaya kita duk kecek-kecek ada orang royak siapa royak tak tahu bunyi-bunyi kok hujung-hujung telinga lagu tu Lepas tu dikatakan dia ni mati di Mekah. Nah, Nabi Saleh mati di Mekah. Uh, Allah Taala beri kepada dia ni iaitu mukjizat uta. Maknanya dia uji kaum dia dengan seekor uta yang uta tu banyaknya susu. Siapa ke orang boleh minum daripada susu uta saat ni lebih daripada uta-uta biasa. So lagi Allah Ta'ala beri kepada eh, Nabi Salih ni Iaitunya apabila dia Kaum dia deraka Dia pun nasihat dah Rayak dah Akhir sekali nampak Tak memadai dengan Nasihat dan sebagainya Nabi Salih berdoa Minta Allah Ta'ala peracur lah puak-puak dia Kalau tak ada kalau duduk lagi, tak ada nampak berpedah walaupun sikit. Maka Allah Ta'ala waktu orang bala yang sangat besar sehingga matilah kaum samud. Sehingga dikekalkan kisah-kisah mereka di dalam Quran. Masya Allah. Beberapa tempat yang Allah Ta'ala firman sehingga kaum samud. wayak katanya, Man asyaddu minna quwah. Siapa lagi yang lebih hanalai, lebih backhand, lebih gagah daripada kami? Tengok siapa setara tu. Baikain puak-puak dia. Bukan baikain pasal tapau orang. Okay? Tak. Nak ayat katanya takabur, ego. dalam ada cara hidup ni. Sehingga tak mengaku katanya. Nop-nop sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kaum samud yang Allah firman di dalam Quran beberapa tempat. Jadi kita masuk di dalam uh, surah Syuara ni ayat yang ke-141. Ya kisah. Kisah bila kita dengar pak tu, ya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah sebagai rumusan dia panggil serup. Ngai-ngai katanya Tuhan royak ni nak kepada gapo cerita. Bukan nak di ruang kita boleh royak so-so. Kalau boleh royak, mujo, molek eh. Tapi bukan nak di ruang rau tikut kun gotu goni gotu goni boleh bagi kok orang supaya kita dok royak bagi dok tapi nak pengajaran. Allah firmannya demikian juga kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Bermaknanya bukan seorang rasul dak. Tiap-tiap kaum tu adanya beberapa orang rasul, tapi rasul hak terkena termasyhur iaitu nabi tu, nabi ni, nabi tu, nabi ni. Gitulah. Nah, Nabi soleh lah orang yang masyhur pada waktu tu walaupun beberapa orang lagi nabi yang uh, tidak disebut nama mereka. Ketika saudara mereka Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya." Ni pesan ni Nabi Saleh kepada kaum dia. Nah, sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan eh Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Maknanya tak ada nak upah walaupun sikit ini. Hak aku duk ngajar, duk wayak, duk beri nasihat. Balas aku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Adakah kamu berfikir, adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenih-senih dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? Ini soalan Soalan ni tak ada nok kepada jawab pe. Hei kaum aku, mung duk seni, mewu tu hewi segala-gala kepada mung, anak, harta benda, kekayaan, bomi-bomi yang penuh dengan makin ni dan sebagainya. Mu nak kekal hidup lagu ni, kamu tak semati kau lagu mana. Ha, gitu. Supaya kita duk dengar orang duk ceramuh, duk rayak, duk nasihat, duk apa. Lagu tu lah. Nak jadi tuan setik tekan cai bagi orang-orang yang lalai dan bertambahnya ime bagi orang-orang yang sudah pun ada tapak ime di dalam hidup dia. Kita apa lagu itulah. Dengan Allah Ta'ala bagi pada kita segala-gala kemudahan. Boleh makan, boleh minum, boleh seronok, boleh tu, boleh ni, banyak Masya Allah banyak. Tapi kita kena ingat semua katanya. Ini adalah satu nikmat Allah yang nak uji kita. Lepas tu kita pun jangan terlucuk daripada jalan yang sebenar. Nak jadi hamba Allah yang soleh, yang taat, yang baik. Hati bersih, perbuatan amalan, pergaulan, makan minum, khijaa, eh, semua tiap-tiap cara. We jadilah bersih molek. Seperti mana yang rasul-rasul pada zaman dahulu nasihat, wayak, ajar, tunjuk jalan yang sebenar kepada kaum dia dan apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk jalan sebaik-baik jalan daripada Allah dan daripada perbuatan contoh yang Nabi dia buat. Gapa lagi? Yang Tuhan rakyat katanya, nikmat yang banyak Tuhawi kepada kaum samud ni. Di dalam taman-taman yang indah permai. Masya Allah. Makna apa? Eh? Kebong-kebong. Fi jannatin. Jannat artinya kebong. Yang kita sebut dah, jannah, jannah. Jannah tu maknanya apa? Kebong. Sebab kita nak hidup dalam kebong sikit lagi. Orang apabila dia tengok kebun, tengok apa, pohon kayu yang sangat banyak, Masya Allah, suka hati dia. So lagi, wa uyun. Uyun artinya air-air yang mengalir. Ainun, ainun arti mata. Tapi so lagi ainun artinya air yang mengalir, air jernih. Lepas tu uyun artinya beberapa air lamtan, air terjun dan sebagainya itulah dikatakan uyun jannatin wa uyun orang pada zaman dulu kaum samud ni duduk di dalam kebong-kebong yang indah yang permai permai artinya kiau kaji hijau sedap tengok mata mana Masya Allah. Ini tu hebui kepada kaum pada zaman dulu. Supaya juga dengan zaman-zaman lain yang Allah Ta'ala bagi kepada penduduk dunia. Masya Allah, indahnya, moleknya. Nah, kejadian Allah yang beri kepada manusia. Dan mata air-mata air yang mengalir. Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar kurma yang buah mayangnya halus lembut. Masya Allah. Dan cuba kita gambar. Nah, wawah tamar, hok sedap-sedap makan. Harga bukan lima puluh kot dah. Bukan puluh kot, 100 dah. Beribu. Beribu. Wah tamah hak pasang pan jenis pasang molek-molek eh. Makan pun sedap, gapo sedap. Siapa kau dulu ni? Orang buai butir dia, bubuh kace. Nah, nak jadi boleh makan belaka buai kun buai butir, bubuh kace. Ataupun wah tamah tak ada butir. Masya-Allah. Pas cuba kita gambar katanya bukan wah tamah saja. Lepas tu semua pola mai jenis-jenis buah-buah buah-buah hair orang orang kita panggil buah kayu sebab terjemuh daripada polamai buah kayu hak sebenarnya buah-buah tapi tak apalah dengan sebab kita dek kecek sama buah kayu buah kayu buah kayu putong kayu dah ha, ha, tu. tapi nak ayat katanya kita boleh makan Masya Allah banyak kena syukur kepada Allah ayat behing kita baca dalam surah Yasin saat ni afala yashkurun Tuhan raya, Tuhan wiga tu, wiga ni, wiga tu, wiga ni. Tuhan tanya, "Bapalah manusia tidak syukur? Bapalah manusia tak terima kasih kepada Allah? Tuhan we kesenengnya go tu go banyak di atas muka dunia dalam hidup. Tapi tak ada arah benar-benar sini. dia duduk di cit samnik ataupun terlitah di hati seseorang manusia nak syukur ataupun tak syukur kepada Allah. Walaupun orang Islam dah pun kadang-kadang dia rasa terlupa nikmat yang Tuhan bagi kepada dia, dia tak terima kasih. Allah Nah, Sebab tu Tuhan raya fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Adapun nikmat yang Tuhan bagi kepada mu hendaklah kamu sebut etik. Sebut di sini artinya kita kena sebut di lidah kita dan kita kena jadi napak katanya kita syukur kepada dia. Melalui ke apa? Kita berwah makan dan sebagainya. Syukur di atas nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Ajak orang etik mai-mai makan terutamanya anak-anak yatim orang fakir miskin, orang yang kurang nasib baik. Saya wallah alam lah tak biasa tengok lagi. Apa ni? Orang jamu panggil orang miskin semua. Panggil anak yatim semua. Tak biasa tengok lagi. Tapi galaknya tempat-tempat kita ni orang jamu pakak mari belaka, ada orang seni, orang susah, orang apa pakak boleh makan belaka. Nak we ada juga di dalam sangkom kita, kita buat makan ni, gi di tempat anak yatim tu. Wak gih lalu lah. Tak ada kena jamu orang lain, jamu anak yatim. Ha tu tepat-tepat pergi anak yatim. Ataupun kita wui makan ni kita nasi kabus, buku ke apa, Wui kepada orang fakir miskin, tengok orang duk tepi-tepi jalan tak ada makan ni apa. Alhamdulillah. Ni tanda katanya hati kita molek, hati kita berju bersih. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gila lagi dah. Dan kamu memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan bijak dan bersungguh. Ni tu heraya preha puak samut. Tebuk bukit jadi umuh. Pak kalau kita tanya katanya ia ya, pakai apa hak apa nama? Kapok-kapok ataupun tuku-tuku apa nama? Ya gi hak siapa kau gelong bukit dah. Bukit tu jadi masuk kau tu, masuk kau ni siapa boleh gi duduk di dalam tu. Pak kalau kita tanya katanya apa kena kena tebuk bukit? Apa tak buat umuh? Ada tu hewi nampak kepada dia lagu tu. Dunia zaman-zaman lani pun belana orang tebuk bukit. Bukan boleh jadi tak ada nak duduk dalam bukit. Tapi tebuk umum untuk lalu ke apa kereta api, kereta tiding dan sebagainya. Gotu, tu gotu, ni Masya-Allah. Ni orang-orang zaman puak dia gagah dan bijak pandai. Nah. Oleh itu, oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan eh Allah dan taatlah kepadaku. Akhir sekali. Ayat ni kena hubung semula dah sebab masa habis dah. Wala tuti'u amral musrifin. Ini ha, sebagai nak kait dengan ayat insya-Allah kita akan baca esok tapi kait dulu. Iaitunya dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas. Maknanya hey kaum aku Mung dengarlah aku kecek aku waya, aku nasihat. Jangan kamu duk dengar duk taat kepada puak-puak kedebel. Ha. Puak-puak apa sain? Samsing apa panggil? Puak apa sain? Tak dengar wah nasihat, waya gapo-gapo tak reti, ya adanya apa ni? Eh, dalam surah An-Namli tu dia katanya thalathatu rahtin fil ardi yufsi, yufsiduna fil ardi wala yuslihun iaitu tiga kumpulan tiga kumpulan besar di zaman Nabi Soleh. hak ni lah dia jadi huacok buat gatu buat gani wang pen untuk gapo kena gapo hak Nabi Soleh raya hak dia tak nampak belaka tapi golongi orang-orang yang miskin orang pasal mudah-mudah basah ni ya taat kepada Nabi Saleh. Ha, inilah Allah royak di dalam beberapa ayat dalam Quran eh, kita boleh gambar katanya lagu itulah keadaan manusia tiap-tiap masa dan setiap tempat. Nah, eh, sekadar inilah untuk uh, hari ini dan insya-Allah kita akan sambung lagi kisah Samud kaum Nabi Saleh. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.